Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saat ini kami bersama rekan-rekan berada di sebuah objek wisata Kebun Teh di wilayah Kabupaten Solok Kami sangat menikmati pemandangan yang indah disuguhkan dengan teh khas dari sini teh hitam celup kayu aro dan juga ditemani dengan digoreng sangat seperti sepertinya ikuti terus perjalanan kami sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sedang viral